大家好，我是 Canny 杨，今天我们来一起学习一个法律小知识啊，加拿大法律体系当中的证据标准，以及在移民法，也就是移民申请领域当中的应用。那么，什么叫做证据标准呢？可能有一些法律专业的人呃知道这个词。那么，加拿大法律体系当中的证据标准呢，是用来描述啊，在过去一件事情到底有没有发生过的可能性，以及。 啊，或者是说，在将来一件事情可能会发生的可能性啊，它的概率是多少？我们来看一张图片，大家可以看到这张图上有一个标尺啊，从百分之零一直到百分之一百啊，它描述了一件事情可能发生过，或者是将来会可能会发生的可能性。那实际上呢，我们其实很难啊，目前的人类社会的这个程度很难说用一个非常。 具体精准的数字来描述一件事情，并且能够得到所有人的认同啊，重点是这个，就是，呃，可能我认为，哎，这个事情可能发生的可能性会比较高啊，你认为这个事情可能会发生的可能性比较低，那么，所以很难说，呃，取得一个公认的一个方法，能够很精确的计算说一个事情发生的可能性到底是百分之二十还是百分之二十五，这个百分之五的差别呢，其实是很难去，呃，讲得清，非常的清楚。 那么，在加拿大的法律体系当中呢，我们把证据标准呢分为四档，呃，大家可以看到最低的一档呢叫 mere suspicion，就是纯粹的怀疑啊，呃，看这个标尺的这个位置，呃，这个 mere suspicion 的位置大概是可能是百分之十到百分之二十这样的一个范围啊。那么再往上面呢是一个 reasonable grounds，就是有合理的理由去相信啊这件事情已经发生过，或者是啊将来可能会发生，那么这个。 的位置大概是低于百分之五十啊，那我们讲可能是百分之三十到百分之四十的一个范围。那么再往上就来到了 balance of probabilities，那么这个档位的可能性大概是超过百分之五十啊，大概是从图上看可能是百分之六十到百分之七十。但实际上 balance of probabilities 呢，还有另外一个名字叫 more likely than not。 什么意思呢？就是说一件事情它发生的可能性，或者说它在将会发生的可能性是大于它没有发生过，或者是它将不会发生的可能性。那从这个角度来讲呢，我们说，呃，只要你达到了超过百分之五十的程度，哪怕你是百分之五十一啊，或者百分之五十二、百分之五十五，那么都应该是属于它到达了一个 balance of probabilities 的这样的一个档位。 最高的一个档位呢，叫 Beyond Reasonable Doubt，那就是超越合理的疑问。从图上来看呢，这个档档位的这个百分比的大概可能是百分之九十啊，或者说百分之八十这样的一个范围。那么这四档的证据标准，呃，在现实当中我们怎么样来理解这个东西呢？我来举个很简单的例子。那大家都知道加拿大的法律呢是保护私有财产的啊，你在加拿大买了一套独立屋啊，或者说是叫别墅啊，那么。 这个连房子带地啊，都是属于你的财产。那假如说有一个人，他踏入了你的这个地界啊，踏入了你的这个财产啊，踏到了你的财产上面，那么他可能会触犯法律。那这里头我们来讲，就是说，假如说你呃坐在门口，或者说坐在窗口，你看到有一个人路过你们家啊，他只是呃走路啊，路过你们你们的你你的门口。 那这个时候，你可能会觉得说，哎，这个人看起来好像，哎，有点奇怪，他是不是一个坏人呢？他好像是一个坏人啊。那这种呢，我们就把它叫做 sus 呃 mere suspicion 啊，就是纯粹的怀疑，毫无理由的怀疑啊。那么，如果说这个人他呃进入了你的院子啊，踏入了你的草坪啊，并且呢东看看西瞅瞅啊，甚至还蹲下来摸了摸啊。 东弄弄西西西捅捅啊，这样子，那么这个时候呢，你说，哎，我有合理的理由相信他可能是在密谋一个不法的勾当啊，那么这个他的这些行为，鬼鬼祟祟的行为，就构成了一个 reasonable ground 啊，就是一个合理的理由，你可以相信他是有有问题的啊。那么，假如说啊，他还随身带了一把铲子啊，嗯嗯，带了一个。 呃，带了一个包啊，那么他在你的院子里面，哎，还拿铲子铲了铲，挖了一些东西，然后装在他的袋子里啊，然后带走了。那到了这个程度的时候呢，你就可以说，哎，我相信啊，more likely than not，他更多的应该是一个坏人，而不是而不不不比较少的啊，不是一个坏人。那么就是他是一个坏人的可能性是大于百分之五十的。但这个时候你还不能说你是。 Beyond reasonable doubt，为什么呢？因为你并不知道他到底给他的袋子里面装了些什么啊！如果他提出一个很有力的 reasonable doubt，他说：“哎，我只是装了个垃圾，哈哈，我帮你把你们家里的垃圾给打扫了。”那你这个时候你就不能说他是一个坏人，对吧？所以这个就是一个通俗的一个一个一个比喻啊，我们可以来来大概的来来 feel 一下，来感受一下这个不同的四档的证据标准它的大概的含义是什么。 那么大家可能会问说，哎，你讲这么看起来好像是比较抽象的概念，然后也比较专业的这个法律的术语，这个东西跟我们移民申请或者说签证申请有有很大关系吗？有有有什么样的关系呢？那我们接下来来看一下移民法的应用，这里有三条啊，移民法 IRPR 第一百七十九条的 B 款，第二百条的第一款的 B 项，第二百一十六条的第一款的 B 项啊。 这三条呃内容的要求是一模一样的，就是说，当你在提交了一份签证申请之后，呃，签证官经过检查，他认为说这个外国人啊，在限期啊，在在这个许可拘留加拿大的这个期限满了之前啊，满的时候，他不会离开加拿大。换句话说，就是说，这个签证官认为这个外国人呢，不能够按期离开加拿大的时候。 他就会拒签你的签证申请。那区别是，如果你申请的是访问签证，那么拒签你的理由就是第一百七十九条的 B 款；如果你申请的是工作签证，那么就是第二百条的第一款的 B 项；如果你申请的是学习签证的话，那么拒签你的就是第二百一十六条的第一款的 B 项。那么这三条的所说的内容啊，对于申请人的要求都是一模一样的。那如果有过拒签的朋友，可能对这这个条款就会比较熟悉。那么， 看到了这个法律的规定呢，呃，这里面就有一个问题，就是说，我要让签证官满意到什么程度，是吧？因为你怎么样能够证明一件还没有发生的事情，它一定会发生，是吧？它发生的可能性是百分之百，那是不可能的事情。因为你现在才申请签证，你还没来加拿大，那么你怎么能够证明你将来百分之一百一定能够按时离开加拿大？这是不可能的事情。那我们只需要啊，在 在在移民法的这个范围里面呢，如果没有特殊的要求和规定的话呢，它适用的证据标准就是 balance of probabilities，也就是 more likely than not。所以也就是说，我们只要在 more likely than not 的这个程度上证明啊，我们将会离开加拿大，按时离开加拿大就可以了。那么也就是说，我们要证明我们会离开加拿大的可能性是大于我们不会离开加拿大的可能性。 那么，比如说啊，我在之前的视频当中讲过一个白本护照能不能获得旅游签证的一个问题啊，那我就不再重复了。那么，我想讲的是，大家有没有发现一个规律，就是说，凡是你的这个签证拒签的理由啊，是因于你的这个白本护照的。当然，可能在拒签信上你并不一定能看到签证官是这么写啊，通常可能是需要去调移民部的 notes 来看移民移民官的这个这个签证官拒签你的具体的理由是什么啊。 他如果说啊，说他引用了说你的，你你没有履行历史，你是一个白本护照，他就把你给拒签了。大家会发现这里头有一个规律，就是说我我应该，我到目前为止呢，没有听说过有任何一个申请人，他的签证官拒签他的理由只有这一条，就是因为他是白本护照，所以就把他给拒签了。原因是什么呢？很简单，因为这里面有一个法律的规定，如果说。 签证官只是因为你是白本护照就把你给拒签了，那么他就没有达到这个 balance of probabilities 的这个证据的标准，因为他只有这么一个证据，就是说你是一个白本护照。所以这就是为什么，呃，签证官在拒签你的时候，我我们去调 notes 会发现呢，他一定会把一大堆的，就是尽可能跟你能沾点边儿的关系的这个理由呢，都给你列在上面。 啊，这一来呢，可能是让这个局限性看着，局限你的理由看起来更加充分一点。更重要的是，它为了满足移民法的规定啊，为了满足这个证据标准的要求，它要达到 more likely than not，而不能是 reasonable ground。因为单单的一个白本护照，它只能构成一个 reasonable ground。刚才也说了，移民法当中呢，除了另有规定的以外，都适用于 balance of probabilities 的这个证据标准。 那有没有单独有说明、单独另外有做规定的呢？适用于其他的证据标准的呢？我们来看一下移民法 LPR 第二百条第三款的 A 项啊，签证官不能给这个外国人发放工作签证啊，如果他有合理的理由相信这个外国人并不能胜任他将要从事的这份工作的话，大家可以看到这个里面写的非常的清楚。那么它的证据的标准就是 reasonable grounds。 就是有合理的理由相信啊，他不能够胜任他的这份工作。讲到这里呢，可能会有很多朋友会有很很大的疑问，说，哎，那这个听起来这么抽象的一个概念，那么，呃，移民官也好，签证官也好，他们是不是有很大的自由裁量权啊？那么，我们认为啊，我已经，我我我认为我已经达到了这个证明的这个 more likely than not 的这个标准，或者是刚才说的这个。 我我认为这个签证官他没有一个合理的理由认为相信说我不能胜任这份工作，但是签证官不这么看哈，那我们的观点不一样。那是不是说这个有些签证官移民官呢，他的自由裁量权呢非常非常的灵活，非常非常的大啊？那或者说是会不会有一些项目的自由裁量权，它的这个这个自由裁量权更大呢？那我刚才说了，那么在移民法当中呢，除了单独有说明有规定的。 这个证据标准适用于呃相应的证据标准以外，没有说明的情况下，general 的通用的证据标准呢就是 balance of probabilities，也就是 more likely than not。那可能会有不少的这个申请人啊，听很多移民中介也好，或者是移民顾问也好，他们呃忽悠的这种所谓高通过率的项目，他们可能会说，哎呀，这个项目项目通过率很高，这个。 签证官、移民官根本就不怎么怎么不怎么审查，或者是怎么样，或者是有一些项目呢？呃，可能这个签证官、移民官的这个自由裁量权很大啊，这个他他很任性，他想拒你就拒你，他没有什么理由啊。那么通常来说呢，这种情况下都只能说明一点，就是说这个移民中介也好，或者说这个移民顾问也好，他没有搞清楚这个移民法相应部分的这个规定的内涵和外延。 因为他不懂，所以他认为呢，这个签证官或者是移民官，他很任性啊。因为我们看到了这个法律的这个条文呢，看起来就那么两三行字啊，但是这两三行字，如果你想要把它彻底的讲懂、讲讲清楚，可能得讲个两三两三天啊，就这两三行字，它的信息量是非常非常大的。所以根据移民法的规定来说呢，那么。 它的标准其实都是一样的，并没有说因为某一个项目啊，比方说这个呃旅转学或者是境外学签啊，它的这个证据标准是不一样的，不存在这个问题。从移民法的规定的角度来讲呢，它的证据标准都是一样的，也就是说这个签证官或者是移民官的自由裁量权也都是一样的。那么为了讲清楚这个签证官、移民官的自由裁量权的这个问题呢，我们就要谈一个。 司法复议的概念，judicial review 啊，或者说叫司法复核，什么意思呢？就是说，当你的签证申请或者是移民申请啊，被这个拒了，然后你认为拒的不合理啊，拒的不合适，拒的不正确，你都可以来申请司法复议。这个司法复议呢，就是到了联邦法院，由法官啊来看看这个签证官、移民官他对你的这个申请的审理是不是 OK 没问题啊，还是说是有问题的。那么在司法复议的这个。 法律的程序里面呢，法官的角色是什么呢？法官的角色，他不是说代替签证官或者移民官说，哎，我直接来审审理你的这个移民申请或者是签证申请，我认为 OK，我就直接给你把签证一发啊，那不是这个概念。那么，这个联邦法院的法官他在司法复议里面扮演的角色呢，他主要是从这个法律和事实的角度来看这个签证官或者是移民官他的这个决定。 是不是正确？是不是合理？是不是 OK？那么怎么样来理解这个司法复议的法官他衡量这个签证官移民官的审理的这个正确性，或者是有没有错误的这个问题呢？我们来看一个案例。那么有一位来自中国的申请人啊，何小姐，她在温哥华找到了一份住家保姆的工作。这家的雇主呢有两个学龄儿童，在她申请工作签证的时候呢，分别是十岁和十二岁。她这份工作的内容呢就是帮雇主在 学期的时候，在上学的期间，就是除了寒假、暑假、春假啊这些假期以外的时候，照顾这两个孩子。在二零一八年的五月份，ESDC 呢就批准了这份 job offer 的劳动力市场评估，也就是 LMA，呃，NOC 呢是四四幺幺，也就是保姆。贺小姐在二零一八年八月的时候提交了工签的申请，在一九年的四月份被拒绝，拒签的理由有两条，第一条。 申请人没有给出足够的工作经验来支持他能够胜任这份工作。那刚才也讲了，这个签证官呃拒签、公签的这个胜任工作的这个理由的证据标准是什么呢？是 reasonable ground to believe，也就是说他有合理的理由相信申请人不能够胜任这份工作。那么这是一条，同时还有一条理由呢，就是签证官不满意申请人前往加拿大的目的。 不是另有目的啊，他这个话说的有点绕。那么就是说，他认为申请人前往加拿大的目的不是真的来工作的，是别有目的，也就是说，通俗的来说就是移民倾向。那么何小姐当时呢，她就申请了司法复议，但是当时这个司法复议没有进行开庭，为什么呢？因为移民部可能也 <laughs> 也认识到自己的这个这个这个拒签的这个理由太太草率啊啊不合适。 所以呢，移民部同意搁置这个拒签的结果，换人重新来审理这个贡献的申请。所以两边就和解了。那么到了一九年的十二月的三号的时候呢，何小姐终于收到了一封 procedural fairness letter，啊，那么就是程序公平信啊，或者我们叫预拒信，什么意思呢？就是说签证官啊，或者说你在申请移民的时候收到这封信，那么就是说签证官移民官他打算。 拒拒掉你的申请了，但是给你一个机会啊，看看你有和没有什么多的解释要要要要提交的，或者说有没有多余的补充的这个材料你可以提交的，来来来证明说，哎，我为什么不应该拒你啊？那么在这封预拒信里面呢，这个签证官呢列出了跟第一次拒签同样的一模一样的理由啊，第一认为何小姐的相关工作经验不足而不能够胜任，第二她不满意何小姐会在工签到期的时候离开加拿大。 那在这个时候呢，有一个小插曲啊，发生了一个小插曲，就是说这封 PFL 信啊，是发到了一八年八月份，当时代理何小姐申请的工作签证的这个移民顾问那边的，但是那个移民顾问现在已经不是他的代理了，虽然当时那家的公司呢，还是继续代理他的工作签证的申请。那讲到这里呢，这个可能我就要插一句，就是说，呃。 我在之前的一个讲座里面已经讲到，就是大家在选择移民顾问或者移移移民中介的时候，选择队友的时候，那么到底是应该看重人还是应该看重公司啊？那么如果没看过的话，可以看一下啊，点击屏幕上的链接看一下当时的这个讲座。那么这个何小姐呢，她选择的可能更多的是公司啊，所以她的这个选择对她的这个申请起到了非常非常大的一个影响。那我们继续说，那么这个何小姐呢，她就用自己的邮箱啊，对这封 PFL 信呢提交了回复。 补充了他之前接受过的那个培训，保姆培训的一些具体的内容啊，来来说明他为什么能够胜任这份工作。但是移民官给签证官给他回复说，他的这个 email 地址呢不是授权的联系方式啊，因为他当时可能提交申请的时候，他并没有在他的这个呃联系方式里面填写他这个邮箱地址，同时他当时的这个移民顾问又不是现在他的代理顾问了啊，所以他提交的这个材料呢没有被接受啊，那么也就是说。 等于没有提交。那到了这个时候呢，这个何小姐现在的这个代理律师啊，就是这个司法复议的代理律师，也就是之前代理她第一次司法复议的律师呢，他有点看不下去了。他呢就给移民部的代理律师写了一封信，告诉这个二审的移民官说啊，他提出来的这个疑问其实跟当时第一次拒签他提出来的疑问是完全相同，一模一样啊。那那一次的司法复议他们和解了，对吧？你移民部你也认识到自己的这个决定是有点问题的，然后你同意换了一个人来审理。 那你现在又提出来一模一样的两条理由，那你那你跟之前这个有什么意义呢？是吧？我们 <laughs> 绕了一大圈儿，在在在浪费这个时间，所以你你们是不是再考虑考虑？我们是不是就不要再再再再浪费这个时间再来一遍了？结果呢，这个移民部的律师呢也很硬气，他说这封信啊，我们已经给申请人提供了。那么结果呢，这个这个签证官呢又把这封 PFL 信呢，又给这个何小姐的前移民顾问发了一遍。那这一次呢，何小姐就没有再提交任何材料。 到了二零二零年的三月十三号，移民官正式拒绝了贺小姐的共签申请啊，理由还是那两条，理由是她既没有证明，呃，她既没有证明她有能力照顾好雇主的孩子们，也不满意她会按时离开加拿大。那后来通过这个法官啊，调阅这个移民部的这个 notes 啊，移民官拒签的理由呢有三个，第一，这个何小姐呢虽然在 kindergarten 有实习的经历，但这个不是正式的工作经验，所以我认为这个不能够。 支撑他来胜任这份工作的一个理由，这个不算啊。那么除了这个以外呢，何小姐仅仅有一七年的十二月到一八年的三月间短短四个月的住家保姆的工作经验，所以他认为这个四个月的工作经验不足以支持何小姐能够胜任这份工作啊。第二，我给申请人发了 PFL 信，但是他没有回复啊。第三，我不满意申请人会按时离开加拿大。那么我们来看一下法官的这个分析。法官在这个卷宗里面呢，呃，他讲了很多内容，我们大概来讲一下。 那么，第一，签证官呢，他不满意申请人有足够的能力胜任工作，但是没有给出理由啊，他只是说，哎，这个何小姐只有四个月的正式的住家保姆的工作经验，但是她这个这个四个月的住家的这个保姆工作经验，她为什么就不能够支持这个何小姐能够胜任这份工作呢？这里面的理由是什么呢？为什么呢？什么都没说。第二。 移民签证官这个不满意，这个何小姐会按时离开加拿大，也没有给出具体的理由。那讲到这里呢，大家可能就会就会想说，哎，那么签证官到底需不需要给出什么真的具体的理由呢？啊，我们来看案例法的要求。那么大家可以看到，在这个案例里面呢，法官援引了联邦最高法院的一个案例来说明啊，在法官进行司法复议的时候，他怎么样来判断这个签证官移民官。 它的这个审理是不是有问题的？是不是错误的？它的标准是什么？达到一个什么样的尺度是没问题的？达到一个什么样的标准是有问题的啊？那么这个标准呢，就是我们说的 standard of review，也就是复核的这个标准。这个标准是什么呢？这个标准是 reasonableness，也就是合理性。那么这个合理性的这个标准啊，具体是怎么来理解呢？这个法官援引了呃案例法啊。 做了进一步的具体的说明和解释，就是说，这个行政管理的决策者啊，在这个案子里面，就是签证管理移民官啊，加拿大政府的这个行政管理的决策者，在行使他们的公权力的时候呢，必须确保他们的决定是公平的、正义的、可以理解的、透明的，而不能是抽象的，并且呢，针对具体的主体啊、具体的人呢，或者是具体的案例的事情的时候呢，它必须是有针对性的。 它必须能够在适用法律和事实的时候呢，是 j u s t i f i e d 公平的、正义的。那么这个就非常具体的解释了这个合理性的这个要求。那么法官进一步解释了啊，这个法律的要求在这个案子当中具体应该的表现形式是怎么样。那么法官说了。 这个签证官他没有对申请人的教育背景、工作经历和 job offer 的真实性提出任何的疑问啊，也就是说，他如果提出疑问，那就算是你有一个具体的理由，是吧？是一个合理的理由。那么唯一的理由呢？这个签证官的理由是基于他的个人的判断，他说何小姐的工作经验不够，但是这个四个月的工作经验为什么不够，他也没有解释。 他既没有从雇主要求的工作职责的角度来解释，也没有从 N O C 四四幺幺这个职业分类的角度来说明不够的原因。那其实呢，就是说，如果他从这些角度角度来讲，他解释了，他清楚的解释了，并且解释的比较合理，那他其实就没问题了，对吧？但是他都没讲。那因为雇主他已经给申请人发了 job offer，那就是说，从我雇主的角度来看呢，我认为这个申请人是可以胜任这份工作，但是你移民官认为他不能胜任。 但你没有讲明原因，但实际上这个签证官这个拒签了这个何小姐的申请呢？它不不不单单是影响了一个何小姐是一个外国人，对吧？那么我作为雇主，我是加拿大的这个纳税人啊，那么你政府是为我们纳税人提供服务的，那你这样蛮横无理的拒绝了这个工签的申请，其实影响了我作为一个加拿大的一个纳税人，我的一个正常的生活。那我本来是可能是有这个需要，我工作很繁忙，那么我需要有人来帮我照顾孩子。 对吧？但是你现在拒了他的这个工签申请，并没有给出合理的理由，其实是你也影响了我作为一个纳税人的这样的一个基本的一个权利。所以从这个角度来讲呢，他啊不给这个理由显然是不合适的。那么同时呢，法官还说了，根据 LMA 上列明的工作描述和 NOC 四四幺幺的雇佣要求来看，申请人的教育背景和工作经验都明显超过了。 超出了这份工作的基本的要求。那换句话说呢，也就是说，如果你签证官能够从这两个角度来论述他的这个四个月的工作经验为什么不能支持他胜任这份工作的这个观点啊，如果你能论述的清楚合理，那我当然也算你 OK，对吧？但是你这个也没说。那这个时候呢，移民部的代理律师就来 argue 了，他说，我们移民部有权在 LMA 批准的情况下拒签工签啊，但是法官说呢。 这个没问题哈，这这一点呢，并不是本案的争议点。申请人的代理律师也并没有否认你们移民部有这样的权利，但是这并不代表你们移民部拒签的时候就不用给出具体的理由，对吧？这个、这个、这个、这个代理律师的这个 argue 的这个点呢，好像说说明这个这个移民部的这个代理律师这个思路不在线啊，他没有抓到这个案子的重点。 <laughs> 那么，这个移民部的代理律师他还 argue 了，他说。 证明申请人能够胜任这份工作的义务是申请人的，而不是移民部的。但是对于这一点呢，申请人说他已经尽到了自己的举证责任啊，他已经证到了，尽到了自己的义务，他证明了自己是胜任的。但是签证官拒签的时候没有解释为什么他认为申请人提交的材料还不够。那讲到这里呢，我们就要插一个这个话题，就是举证责任的问题，就是 burden of proof。那么大家在申请。 加拿大的签证的时候呢，呃，访问签证、学习签证、工作签证的时候呢，他默认为啊你是有移民倾向的，因为这个举证的责任在申请人，也就是说，申请人需要证明自己没有移民倾向，需要证明自己符合移民法的规定和要求啊，那么签证官才会给你发签证，而签证官或者说移民部，他不需要证明你不符合这个移民法的要求。 那么这个概念呢，我们就叫做举证责任。在国内，可能法律界呢就会有一个有一个有有一句话叫做“谁主张，谁谁举证”，对吧？那么举证责任在加拿大的法律体系当中也是一个非常非常复杂的概念。那我们今天主要讲的是证据标准的问题，所以这个举证责任我就不展开了。那么简单说呢，就是说，当大家在申请签证的时候，你会被默认为是有移民倾向的人，而且是 Beyond reasonable doubt，是吧？这个时候呢，就是需要大家呢去尽量的提交。 这个越来越越多的越充分的这个支持证明的材料来证明自己没有移民倾向啊，然后这个签证官在审理的时候，他会看大家的材料啊，他觉得哎你你你提出来这一个理由，OK，我把你这个百分比给你减一点，哎，又提又看到一个理由很合适的，又给你减一点，一直把这个 beyond reasonable doubt 的这个理由呢，他一点一点给你减减减减减，哎，一旦减的超过百分之五十。 就是低于百分之五十的时候呢，他说哦，OK，那我现在满意你，呃，你这个 more likely than not，你你你你你不会按期不离开加拿大，我就可以把这个签证发给你了啊。那么这个就是举证责任在这个加拿大移民法当中的一个应用。那么法官最后总结说，这个他读了这个移签证官的这个推理的过程和这个 notes 的记录，毫无疑问，签证官在审理的时候没有提供理由啊。 关于这个预期拘留的问题，也就是移民倾向的问题，那么何小姐其实她在提交成这个这个申请的时候，她解释了，她很清楚预期拘留的后果，她也很清楚这个会影响她在后续在加拿大的可能的安排的一些活动，比方说可会影响她在将来，她如果要申请 P R 的话，会会影响她申请 P R 的这个事情。 所以他并不想要逾期拘留，他并不想要给自己留下这样的一个污点啊。同时呢，他还提供了说：“哎，我曾经去泰国旅游过啊，我当时是按时离开了。那我现在来加拿大工作，我当然也会按时离开，对吧？”那么签证官他并没有去反驳这些理由啊，签证官只是单纯的下结论说：“哎，我就是不满意 <laughs> 你会按时离开加拿大啊。”那么这个司法复议的这个这个。 思路就很清楚了。那么最后的判决呢？是第一，司法复议何小姐胜诉；第二，公签呢申请呢发发回重审；第三呢，相关的诉讼费用一千五百加币由移民部付给申请人。那么看完这个案例，我有几个点评啊，跟大家分享一下。第一点呢，就是说大家在找移民顾问的时候，找队友的时候，那么应该是看中的是人，而不是公司啊。如果何小姐当时是固定在某一个人的上面。 他就不会出现这样的问题，他当时的代理顾问就不会啊，没有办法，连连连帮他回复都没有。这个我觉得是一个基本的一个法律义务，哪怕我们之间的生意已经结束了，但是我觉得这是我做移民顾问的一个基本的一个职业道德的一个一个问题，是吧？那么具体在这里呢，大家可以看一下我之前的讲座。第二个呢，就是大家在找移民顾问或者律师的时候呢，一定要找一个能言善辩的，能够充分的代代表你的利益去帮你 argue 争取你的利益的人啊。 那么这个这个地方我说的 argue，我说我说的这个这个能言善辩呢，指的就是说你他能够善于从这个法律、事实和逻辑这三个层面来进行 argue，因为大家看到这个案例里面，其实法官认同的 argue 就是这三个维度啊，法律、事实和逻辑啊，而不是说呃毫不不讲道理、胡搅蛮缠啊，我就是好，我就是我我没问题， <laughs> 这这个没有任何意义啊。那么第三。 大家对于签证官或者是移民官的自由裁量权的这个问题呢，其实不用太担心啊。这个问题根本的原因还是在于你找的移民顾问到底是专业还是不专业的问题。那么大家可能会说，哎，呃，我在申请签证的时候，我还没有到司法复议的阶段，我要那么会 arg 会会会会帮我 argue 的这个移民顾问有什有什么意义呢？是吧？那么。 呃，实际上呢，大家可能呃，有的人知道，有的人不知道。那么，作为我们持牌的一名顾问呢，我们在帮大家提交这个签证申请的时候呢，我们都会附一个以我们的名义来撰写的一篇 submission letter，啊，就是从我们的角度来看，我们会。 帮这个签证官做一个分析，我们分析一下这个申请人的情况，一二三四五，他是符合移民法的哪哪哪些条款的规定啊？然后你没有理由去拒拒拒拒拒签他。那么这样一个很有这个说服力的 submission letter 交上去之后，如果这个时候签证官还要蛮横无理发生这样拒签的事情，那这个问题是是比较严重的啊。那。 可能呃，这个时候大家就会说，哎，虽然说这个呃司法复议这个呃法院这个法律啊，这个对于这个签证官或者移民官的这个权权利呢有有制约有监督啊，但是呢，如果说哎我就是运气不好，我我这个碰到的签证官就是很任性，对吧？那他就是要拒签我，你你司法复议发回重审，对吧？刚才也说了，司法复议通常最好的结果是发回重审啊，那么。 那有什么用呢？那他还说呢，他还是把我给又又又又给任性拒了，是吧？那像这个何小姐的这个案例一样，那那有什么用？那在这里呢，我要讲一下我个人的一个观点。那么一第一呢，就是说，我认为这个移民部加拿大移民部呢，它一定是对这些签证官、移民官呢有一个庞大的绩效管理系统的，是吧？如果你一个签证官、移民官，你拒签的案子十个案子发到这个联邦法院做司法复议，结果十个案子都发回重审了。 <laughs> 那我觉得你这个签证官、移民官的这个饭碗肯定端不长，是不是？那么另外就是说，呃，那么另外这个移民部呢，它除了这个有绩效管理的这个体系之外，它还会组织大家来学习啊，最近法院、联邦法院的一些判例啊，我们来看一看这个最近法院又又判了一些什么案例，从这个案例当中我们能够吸取什么样的经验教训？我们在实际我们的这个审理的案件当中，我们应该运用什么样的规规规则、什么样的精神、什么样的方法？ 啊，这个实际上我们在看这个移民部的这个操作手册的时候呢，都写的非常非常的清楚啊。碰到什么问题，什么样的情况，应该怎么样操作，它的具体的案例法的依据是什么，这个都是非常非常清楚的啊。所以实际上呢，我做了这么长时间，还没有碰到这么不靠谱的签证官。那呃，不但加拿大的签证官不靠，没没有这么不靠谱的，就是中国的签证官也没有这么不靠谱，是吧？上一次我，呃。 帮一个客户申请的这个留学生的配偶开放工签的这个案子，他是带着他的宝宝一起来申请的。那么他申请的是开放工签，宝宝申请的是访问签证。那么，呃，但有一有很有意思的就是，在在九个礼拜的时候呢，这个大人的这个呃开放工签他已经批下来了，已经贴完签证了。但是宝宝的这个访问签证一迟迟都没有消息，那我就去写了一封 submission letter 去帮他催一下。那么，呃。 因为虽然说当时就是访问签证，普通的访问签证的等待的这个处理的时间是比较长的，要两百多天，当时只等了九个礼拜。那么，但是我我就说了，因为我这个是是它是一个作为一个家庭的一个团体啊，两个人一起同时递提交的，对吧？那你现在大人的这个这个这个开放工签都已经批了，你你宝宝的这个访问访问签证你迟迟不批，你是什么意思呢？是吧？你没有理由你不批是吧？我写的可能言言言辞也比较也比较严厉一点，然后。 那我我我温哥温哥华的时间，我早上我提通过 web form 我提交了这封 submission letter，当天晚上啊就吃完晚饭，这个北京那边就看到这封信，当天就把这个孩子的这个访问签证就就就批下来了，是吧？非常快。那么这里头什么原因呢？不是说我运气好啊，当然我可能运气也不错，但是，呃，这里头有有有有一点就是说，不但大家在碰到拒签的时候啊。 可以申请司法复议，让法官来看看这个签证官审的合适不合适。实际上，如果大家在申请签证或者是移民的时候拖了太长的时间啊，不正常，已经慢到不正常的程度，太慢没有结果，你也可以申请司法复议，有这样的判例啊。那么法官也会看你这个移民部到底在干什么，是吧？你你本来 <laughs> 本来一个礼拜能干完的事儿，你非得拖到了一个月，你还没干完，你你你这不正常，不不合理啊，不正确，我就可以。 我就可以让你催促你，让你快点审，是吧？实际上这个也是一样，所以我们去提交的这个 s u b m i s t i o n letter 呢，它是有它的法律上面的这个意义的啊。那么作为签证，作为移民部的签证官、移民官呢，他们看到如果我们写的 letter 很专业，那么他们也会知道说，哎，这这个人我们不能招惹，是吧？啊，也会有这样的一个作用。那么最后一个点评呢，我觉得是非常非常重要的一点，就是说大家在申请各类签证的时候被拒签的时候，是不是一定要去申请司法复议呢？ 那么在这个问题上，我们来看一下这个何小姐的时间线啊。她第一次申请公签的时候呢，是一八年的八月，拒签呢是一九年的四月，她花了八个月的时间换来了一封拒签信。那么从第一次申请司法复议到第二次被拒签呢，是二零二零年的三月份，她又等了整整十一个月。那从第二次拒签到第二次司法复议成功呢，到了二零二一年的十月份啊，她又花了一年半的时间。她前前后后里外里总共搭上去三年的时间，最后她。 得到什么了呢？他得到了这个，当然他得到了这个联邦法院对他的一个正义的、公平的一个一个一个说法。但是除了这个精神上的这个这个安慰之外，我觉得他其实客观上，呃，这个这个其实什么都没得到，因为他本来的计划可能是希望通过保姆移民的方式能够移民到加拿大来。如果他顺顺利利的话，可能三年的时间他都已经快拿到 PR 了，对吧？但是现在他根本就还没没有没有上轨道，而且。 可能保姆移民的这个政策，这个这个项目的政策又又发生了很大的变化，他可能不一定能符合条件，所以这是我对这个案子的五点的呃五个点评，那么跟大家分享一下。那么实际当中呢，这里还是会牵扯到有一个问题，就是我们怎么样能够避免这个定量的差别，就是我刚才提到的，那么呃这个这个移民官的要求是呃 more likely than not。 但是我认为我已经达到了，但是天津官认为我没达到。实际上我们在实践当中怎么样来有效的规避这个问题？就是像我刚才说的，如果这个这个只是因为可能我们认为我们是百分之五十一了，这个天津官认为我们是百分之四十四十九，那我们为了这百分之二的这个证据标准去打一个司法复议，刚才也说了，耽误很多时间，没有太大的意义。所以怎么办呢？那么道理很简单啊，我办法很简单，我在这个实践当中所把握的一个标准就是说。 高标准严要求，那么为了达到每一个客户的这个申请的成功的把握最大化，那我的标准一定是比签证官要求更高一些。道理很简单，如果这个案子需要的标准是 more likely than not，那我直接把它做到 beyond reasonable doubt，啊，超越合理的疑问，我让你移民官连合理的疑问都提不出来，那即使你心里头有一百万个想拒你，但是你找不出合理的理由，对吧？那也没有用。 所以这是我我我在实践当中要应对这个方应应对这个问题的一个很简单很简单的一个方法，但是这样当然就会要求我去花更多的时间来组织材料。那么刚才呃通过这个案例呢，我们已经能够近距离的能够感受到什么叫 reasonable grounds，什么叫 more likely than not，也就是 balance of probabilities。那么什么叫做 beyond reasonable doubt？除了我刚才举的那个那个那个那个过路人的那个例子以外啊，我们来。 看一个真实的案例，因为 beyond reasonable doubt 在加拿大的司法实践当中的最典型的应用，就是在刑事案件当中的应用。加拿大的刑事案件当中的定罪的证据标准都是 beyond reasonable doubt。那这个这个地方，我们来看一个加拿大的一个真实的一个案例啊。二零一一年的时候，New Brunswick 这个省 （NB 省）啊，当地的一个首富叫 Richard Oland，啊，我们叫老 Oland，他在六十九岁的时候呢，被人杀死了。 两年后，他的儿子 Dennis Oland 被起诉啊，就是小 Oland。那么到了2015年的时候，他小 Oland 被陪审团裁定罪名成立，他在监狱里面坐了将近一年的时间。然后他换了一个大律师啊，提出上诉，实际上是一个律师团队。那么他提出上诉，在2016年的时候呢，原判被推翻，这次呢改为由法官来重新审理啊，呃，不用这个陪审团裁定的程序。那么到了19年的七月份，法官呢判决啊。 检方没有足够的证据啊，小欧兰的无罪释放。那我们来回放一下这个案件的基本的这个经过。二零一一年的七月六号的晚上，老欧兰的被被被被杀死了。第二天的早上，他的助理发现了他的尸体是被人用凶器殴打致死的，但是这个凶器从来都没有找到。 从一开始，小欧兰的就坚称他和父亲的死是没有关联的。但是当地的警方从第一天开始就把他列为唯一的嫌疑人，这个就就比较有意思啊。因为大家看电影看电视都知道，这个警警方警察破案的这个程序一般是先广泛撒网啊，呃，普遍组织各种的破案的线索，然后呢，通过这个层层的线索的筛选排除法，慢慢慢的锁定几个比较有重大嫌疑的这个嫌疑人啊。 然后在针对这重大的这几个嫌疑人进行进一步的这个侦查之后呢，慢慢慢慢的锁定真凶啊，这是一个正常的一个警察判判案的破破案的一个过程。但是这个 N B 省当地的警方呢，他从第一天开始就把他列为唯一的嫌疑人，这一点本身呢，就成为后来这个辩方的大律师、这个律师团这个为这个这个小欧拉呢辩护的非常有力的一个一个一个 argue 的一个点啊。 那么，警方呢，当时手上呢，掌握了三份啊，关于小欧兰的这个，呃，这个杀人的一个证据。那么第一个呢，就是小欧兰的呢，是当天晚上最后一个见过他父亲的人。他在当天傍晚五点半到六点半之间进了他父亲办公室三次啊。警方的理论是，他在最后一次进去的时候，用了榔头之类的凶器对他父亲。 击打了多达四十五次，大部分是在头部。对于这一点呢，有一个证人 Antony 啊，这个 Antony 呢，他是在老 Oland 的这个办公室的楼下工作的，所以呢，在情况合适的时候，他能够听到楼上传来的声音，如果那个声音足够大的话。所以他说他听见了当晚楼上传来的声音噼里啪啦的，但是这个时间呢是晚上七点半到七点四十五之间。那么这个时候呢，Oland 呢，小 Oland 呢，有足够的不在场的证据。 那么第二个证据呢？警方说呢，这个小奥兰的那段时间呢，有点债务危机啊，他有好几张的信用卡，欠了好几万加币的债务，他可能还不上，一时半会儿还不上。但是这个时候呢，这个事情呢，这个小奥兰呢说呢，这是经常有的事儿，因为他们家比较有钱，所以他可能花销时不时也比较大啊。再说了，他也不至于为了几万块钱加币就把自己的父亲杀死，是吧？这个，这个，这个是一个非常合理的疑问，是吧？ <laughs> 那么最关键的一个证据呢，是警方呢。 经过化验，啊，证明了这个小欧呢有一件外套上面沾有斑点的血迹。这个血迹呢，经过化验是属于他父亲的。但是小欧呢的辩护律师呢，则说呢，两个人是父子关系，他们的日常的关系是很亲密的一种关系。那么在日常生活当中呢，完全有可能这个小欧呢，在日常生活中沾染了他父亲的一点血迹。比方说他父亲有一天可能流鼻血了，他儿子一看，哎呦，赶紧上去帮忙擦，结果呢，哎，沾到沾到衣服上，这个很合理，是吧？这就是一个非常合理的疑问。 那么，法官对这个案件是怎么判决的呢？我们来看一下法官的原话。简单说啊，我不满意啊，在这个超越合理疑问的这个档位上啊，我不满意这个控方他已经证明了小欧兰的就是杀害老欧兰的凶手。也就是说，因为控方、检方他提出的三份的证据呢，都被这个辩方的这个代理律师提出了疑问啊，非常合理的疑问。 而这三份证据不能够克服这个合理的疑问，所以呢，这个证据标准就没有达到一个超越合理疑问的这样的一个档位。那当然，刚才说了，刑事案件的定罪标准是比较高的，因为为了防止这个、这个、这个、这个、这个、这个，呃，被告人被被冤枉，是吧？这个事情可能在有的国家是常有的事儿。那么，我们来再再回来回顾一下这三个证据。 第一个就是说，虽然这个证人 Antony 他听到当晚这个老 Oland 的办公室上面传来乒铃乓啷的声音，这个声音被采信为是这个老 Oland 被杀死的时候被击打的时候产生的发生的这个声音，但是这个声音 Antony 听到这个声音的时间呢是晚上七点半到七点四十五之间，这个时间距离小 Oland 最后一次进到他父亲的办公室的时候，出了离开他父亲的办公室的时候，已经间隔了一个多小时啊，所以。 就是这个一个多小时的这个时间差的这个细节啊，使得这份证据呢其实没什么效果。那么第二个呢，这个几万加币啊，这个非常小的一个债务，这个就不说了。那么最关键的这个证据呢，就是小欧勒呢上这个沾有他父亲血迹的这个外套啊。那么很简单，这个辩方律师提出了一个非常合理的疑问，但是。 检控方他们没有办法去超越这个合理的疑问。那我们来发散一下，我们想象一下，假如说这个警方啊，他能够证明说这个小 Oland 的这件外套在案发的当天或者是前一天啊，刚刚洗过的话，那么辩方律师提出的这个疑问是不是就？ 不是一个合理的疑问了，对吧？假如说这个警警方他通过证据也好，证人也好，其他的蛛丝马迹的线索也好，他说，哎，我们已经能够证明啊，超越合理的疑问的这个档位上，我们已经能够证明他的这个外套在案发前一天刚刚洗过，然后在案发当天的时候他穿的就是这件外套，然后在案发之后呢，这件外套被我们警方当做证物拿走了，所以小欧了呢再也没有机会接触到这件外套。 如果警方他能够做到这样的一个证据的一个水平，那我相信这个案子不一定啊，不一定不一定能说他就能够翻案，但是要打一个很大的一个问号，是不是？所以大家可以看到，这个在我们做申请的时候、提交材料的时候、证明事情的时候，这个细节是很重要，细节能够决定成败。那讲到这里呢，我们今天这期的主要的内容差不多就到这里了。那我们来简单做一个回顾啊。 第一个呢，我们首先讲了一个证据标准的概念 （standard of proof）。我们从低到高呢，从低到高有四档。呃，最低的一档是 mere suspicion，啊，纯粹的怀疑，毫无理由的怀疑。再往上呢是 reasonable grounds，啊，就是有合理的理由去相信。啊，那么超过百分之五十呢，就到了这个 balance of probabilities，也就是我们常说的 more likely than not。 那么，这个 reasonable grounds 和这个 balance of probabilities 是我们移民申请领域当中最常用到的两档证据标准。那再往上呢，就来到了这个 beyond reasonable doubt 超越合理的疑问这一档的证据标准呢，是加拿大在刑事案件当中定罪上定罪的时候适用的一个证据标准，也是最高的一个证据标准。那么同时，我们还提到了这个联邦法院的法官在做驻地州 review 司法复议的时候复核的时候。 他来看这个移民官、签证官的审理是不是有问题，是不是没问题？他的标准、复核的标准是合理性的问题，是合理性，是 reasonableness。那么同时呢，我们还提到了一个举证责任的问题。那么谈到这个举证责任的问题呢，burden of proof，我们再来回顾一下，就是最上面的这句话是我加的哈，就是说举证责任，我们在申请签证的时候，我们在申请移民的时候，举证的责任是在申请人的，但是证明。 这个拒签你的这个理由的合理性的这个责任呢，是在移民官的。所以，我们看到这里，我们就很清楚，我们没有必要去。 呃，不必要的恐慌啊！说这个，哎呀，这个移民官、签证官生杀大权在握，他们想怎么样就怎么样啊，很任性，无法无天，完全不存在这个概念啊！其实签证官、移民官的日子也不好过，他们要拒你，他们还得证明他们拒你的理由是合理的，是吧？什么叫合理的？刚才这个案例已经很详、很详细的讲过了，其实他们的日子并并没有那么好过，所以大家完全不需要恐慌，只是说，在这个、这在在这个提交申请的时候，那么。 一定要找一个靠谱的专业的移民顾问来帮你做这件事情，然后我们一起来沟通、来商量，把这个事情、把这件事情能够做到最好。这个我觉得是一个非常非常重要的事情。那么可能今天的这个主题呢，我觉得相相对于网上的其他的一些视频的内容来讲呢，可能还是有一些过于专业了。虽然我尝试结合了两个主要的案例来进行这个这个讲解，那。 但可能还是会有朋友觉得说我讲的有很多疑问啊，或者说我讲的并并并不清楚，或者说甚至说有的人觉得我讲的不合适。那如果说你对我今天讲的所有的内容有任何的疑问，或者说你在具体的案例当中，你在具体的你的你的 case 当中你碰到了跟我讲的其实是不一样的啊，有矛盾的地方，那都欢迎你在我的视频下方留言啊，我们可以。 呃，进行继续进行深更更更进一步的这个讨论啊，非常感谢大家。那下一期呢，讲座我们来讲一下加拿大移民方移民移民申请当中移民法当中的这个 inadmissibility 的这个概念和运用，以及这个我们如何来克服这个常见的几种 inadmissibility 的情况啊。谢谢大家，我们下期再见。